Hi, welcome to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Mia Cantik. Kali ini aku mau pergi ke suatu tempat buat beli makanan yang pedes. Yang pedes ya, guys ya. Jadi, sebelum kalian nonton video aku sampai selesai, kalian wajib like, comment, subscribe dan share. Oke, ikutin terus aku sama Ayah. guys, aku habis beli ini bakso ceker. Kelihatannya sih pedes. Aku lagi menumpahkan. Ini kuahnya satu aja kali ya, udah banyak banget. guys, aku mau makan dulu ya. Duh, ini berat banget. Ini aku coba baksonya dulu. Hmm. <coughs> Enak. Kayak lembut. Ini aku harus hati-hati makannya. Soalnya di dalam mobil. enggak sepedes yang kelihatannya enggak pedas sih cuman panas wah hmm. ini kayaknya kalau pakai nasi enak ya gendut-gendut banget ayo cakar cakarnya juga lembut nggak keras gitu hmm tempat kalian ada nggak bakso kayak gini ada cabenya ini cakarnya buat terakhir ada truk lagi <clears throat> ini depan lampu merah guys satu porsi 15000 isinya 4 bakso sama 3 ceker kalau nggak salah buat beli ini juga jauh aku uh, setengah jam ngeliat. Ya. perjalanan setengah jam caranya unyu banget kasian masih kecil udah aku makan hmm aku jualan di rumah laku nggak ya tapi aku nggak tahu bumbunya ini apaan hmm god gerah aku pengen makan cabenya tapi aku nggak bawa minum loh jadi takut kayak gitu ini juga baksonya itu ada cabenya tahu di olahannya tuh ada cabenya lihat deh hmm Ya ampun, gerah banget. <laughs> guys, subscribe ya guys. Menuju 100.000 subscriber. Masih jauh. Mm. À, tinggal cekarnya. Mmm. enak banget ini kalau pakai nasi kenyang tapi nggak pakai nasi aja udah kenyang aku ceker tuh ribet banget kalau dimakan <clears throat> tapi enak <clears throat> habis guys aduh gimana susah Oke okay, habis guys Ini tinggal kuah sama cabe Nggak aku makan ya Enak banget aku udah kenyang Thank you for watching See you the next video Bye bye